Terčinu jednostavno. Ovo je pot? Aj, jebem ti mater kilovat! Mukni bre moročino kilovat! Ne znaš ko je crveni? Ne znam, ja sam daltonista. Ne vidim boje, sve mi crno bijelo. Zajebao. Zajebao. crveno debilu čoravi. Jebalo ti crveno. Bog njega mi ne daje voda. Amateri, Znam ja kapanu, onako se zove. A Gigo peče Valkećevo. Za vas je džaba. A ne bi ni žalio da me sise E, sad, ko su mi neke sise? Pa nemoj tako, sise su sise. Evo, da vas bolje čuju. Jer nije njemački? Nije, nije. Ruski? E, onda dobro. Ježi, ba! Šta je ovo? Jebate, šta je? To je ljubav, ono. Ali šta tutnji? Rat jebote. Vježba u pičku materiju. dobro e o tromõe